Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym podcaście, który robię z Patrycją Reinbold z kanału e, Czarny Gacek. Zawahałem się. <laughs> Zgadza się. Właśnie, witam Cię serdecznie. Witam Was również bardzo, bardzo serdecznie. Już drugi raz. Cieszę się, że mogę do Was e, mówić i dzielić się moją wiedzą. Cieszymy się bardzo. To jest <laughs> To jest taki trochę nietypowy podcast, nietypowa forma, ponieważ dwóch germanistów rozmawia na ten sam temat, na temat językowy. W tym przypadku dzisiaj to jest koniunktyw. Porównując swoje doświadczenie, swoje przykłady, swój sposób wykładania tego materiału i będziemy to ścierać, e, będziemy to porównywać, jak to robię ja, jak to robi Patrycja ale myślę, że z korzyścią dla Was, dla słuchaczy i widzów, którzy będziecie mogli wyciągać z tego co smaczniejsze kąski i te sposoby zapamiętywania, kojarzenia, które Wam będą odpowiadać. Także taka językowa, gramatyczna konfrontacja w tym sensie myślę, że to, e, że to, że to, że to jest fajne. To jest takie porównanie dwóch sposobów i i patrzenia, co mi, co mi wchodzi do głowy lepiej. Dobrze, temat koniunktyw, Patrycja. E, tak, ulubiony temat osób, które uczą się języka niemieckiego. <laughs> Tych tematów ulubionych to jest parę. Faktycznie koniunktyw jest jednym z nich. Tak. Ulubionych łamane przez trudnych. Łamane przez ciężkich do zrozumienia dla niektórych. Chcielibyśmy, chcielibyśmy no, Ciężki, ale nie ma... wiem czemu. E, on tak naprawdę, jeżeli się go zrozumie, to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. I można tyle fajnych rzeczy nim wyrazić, że warto się go nauczyć. Zwłaszcza, że koniunktyw pojawia się już na poziomie A, czyli na poziomie początkującym. Mhm, mhm. Potem jest jakby pogłębiany, nie? rozszerzany Dokładnie. w swoje Potem możliwości na poziomie B opcje. Jest jeszcze w czasie przeszłym koniunktyw. Mhm. Na C jest stroną bierną, i tak dalej. Ale ogólnie zaczyna się już ona na poziomie początkującym. Tak, tak. I Czyli jak nie ominie was. <laughs> nie, bo to zabrzmiało słuchaj, jak groźba. I tak groźba. wszystkich was Koniunktiv. E, koniunktiv już brzmi wystarczająco groźnie. No. No to wyjaśnijmy, słuchajcie. Koniunktiv to jest tryb przypuszczający. Też pewnie wam nic nie mówi. No Taki to przejdźmy do przykładów. Do e, porównania może do polskiego. Ja powiem, e, um, Powiedz. Co to jest ten koniunktyw, tak? Jak ja to tłumaczę. E, oglądaliście może taką bajkę kiedyś, w głowie się nie mieści. Tam w głowie mieszkały takie żyjątka, które podpowiadały pomysły jakiejś tej dziewczynce. I tak samo jest z koniunktywem. Koniunktyw to są właśnie takie żyjątka, to jest takie żyjątko w głowie, które wam mówi o, a zjadłbym może coś teraz. O, a może, y, może pojechałbym teraz na wakacje, o, a może kupiłbym sobie psa. To jest właśnie na tej zasadzie y, takich pomysłów, które rodzą się w głowie. Okej, okay. zrobiło się ciekawie z tym żyjątka i muszę się napić, słuchaj. <laughs> Napij się. Żyjątka. Żyjątko. Takie żyjątko w głowie, które wam mówi właśnie, które na co macie pomysły. ochotę. Tak, podsywa Co można by było zrobić. Pokazuje marzenia, plany, y, takie, takie coś, co byśmy chcieli zrobić. Y, ale jeszcze fajna rzecz, to żyjątko jest jeszcze bardzo, bardzo uprzejme i miłe i przyjemne, bo za jego pomocą możecie wyrazić właśnie bardzo grzeczne prośby. Czy jak idziecie do pani z urzędu i chcecie poprosić o jakiś numer, albo o jakieś dokumenty, albo czegoś wam brakuje, to zawsze z koniunktywem pytacie tak. Czy mogłaby pani? Tak, czy mogłaby pani? Czy pozwoli, pozwoliłaby pani mi tam wejść, to zobaczyć? Tak. Czy wolno by, by mi było zobaczyć te dokumenty? Tak. Czy mógłbyś mi pomóc? Nie? Mógłbyś to są te grzeczne. Okno. Czy mógłbyś tak. otworzyć okno? Możemy to powiedzieć, czy możesz. Nie? Możemy powiedzieć, kannst du das Fenster aufmachen? kannst mhm. du jest ok. Czasownik können. Ale Zależy do powiemy... kogo. Jeżeli tak. do kolegi, no to oczywiście nie mówimy z, z koniunktywem, no bo to będzie takie y, sztuczne. Nie mówimy do kolegi, czy mógłbyś uprzejmie, proszę cię, otworzyć to okno. <laughs> Tylko czy możesz otworzyć okno? No to może być konwencja rozmowy i żartu, nie? Ale <laughs> faktycznie tak na co dzień tak. to może mniej. Ale könntest du, könntest tak. du, czy mógłbyś. Wtedy jest uprzejmie. E, to byłoby kilka takich przykładów. Jak, jak tryb przypuszczający wygląda w języku polskim? E, to jest ta nasza końcówka bym. E, byłabym, byłbym. I tak kupiłbym, tak, kupiłbyś. Sprzątałbym. tak. Tak. Bo ty mówisz o bym, ale bym ma tylko sytuację wtedy, gdy jesteśmy, że ja. Ja byłbym, tak, ja tak. kupiłbym. Tak, Natomiast gdy tak. to bym jest odmieniane przez osoby, Zgadza mamy się. wtedy ty kupiłbyś, ona kupiłaby. My, kupili My kupilibyśmy nie? o wy Dokładnie, to jest ta końcóweczka taka. Ta ewentualność jest w tym podkreślona, nie? Tak to widzę w trybie przypuszczającym, że tam jest mhm. ewentualnie zrobiłbyś to, pojechałbyś, wziąłbyś nas ze sobą. Nie weźmiesz, tylko czy wziąłbyś. Tak. Czyli e, przykłady będziemy jeszcze to omawiać, nie? E, myślę, że tak, istotowo trzeba zrozumieć, co to jest tryb przypuszczający w języku polskim – żeby móc potem to przekładać na niemiecki, na, po niemiecku się Dokładnie. tego uczyć. Myślę, że pasyw ma też to do siebie, że nie wszyscy rozumieją stronę bierną w języku polskim. To zostało zrobione, to musi zostać zrobione, ona została, ona została e, pochwalona, dom Dokładnie. został zbudowany. Nie no Najważniejsze jest to, żeby po polsku zrozumieć, co to jest. No. No. Akurat te rzeczy się przenoszą, dlatego jeżeli można porównywać z polskim, no to ja to robię, nie? Żeby ja też zawsze. do języka polskiego. To jest bardzo ważna rzecz, że pierwszy trzeba zrozumieć w ogóle po co się tego uczymy i co to w ogóle jest. Bo sama nazwa mhm. tryb przypuszczający czy koniunktyw, tak z doświadczenia wiem, że to nic, e, nic ludziom nie mówi. To, to jest niektóry jakaś, mówi, niektóry nie, nie? no. Tak, to kwestia wiedzy, kto jaką ma, ale zawsze zakładam E, jak prowadzę też live'y, zakładam, że tak powiem, że ktoś zupełnie bladego pojęcia nie ma o temacie. Tak. Chyba, że mi widzowie sugerują, słuchaj Szymon, powtarza się, my to już wiemy, jedź dalej, nie? To wtedy mhm, dokładnie. przeskakuje to, i, ale zawsze zaczynam od zera, czyli ktoś, ja tak zakładam, tak że ktoś tego nie zna. Co dalej? Podział, jakie mamy tryby przypuszczające? No, możemy sobie zacząć tutaj od takich <laughs> trudnych jak ty pojęć, to przedstawiasz? jak mhm. y, imperfekt albo preteritum. Y, to jest to samo. Y, albo kondycjonalizm jeden, ale wiem, tutaj wieje grozą z tymi pojęciami, bo brzmią one bardzo trudnie, ale wcale aż takie trudne nie są. Oba ty, od, obie te formy potrzebujemy. A wiesz, że jakie jest nasze zadanie, Patrycja? No jak, jak na, musimy to udowodnić, że tak jest. Ja udowodnię, udowodnię. E, no. Mam no. nawet super e, e, metodę, którą ja wykorzystuję na kursach, żeby udowodnić, że te dwie formy są proste i da się je to bardzo zróbmy szybko tak. nauczyć. Zróbmy tak. Ty przedstawisz swoją wersję, ja mhm. swoją. Okay? To zacznie. A ty zaczynasz, Szymon. Ty, ty zaczynasz, tak. Ty za... Nie, to zaczynasz. Ja zaczynam? Ty jesteś gościem. Tak. Dobra, to ja zaczynam. No to Możecie się śmiać, ale ja mam metodę diamentową. Wolno się śmiać, słuchajcie. E, czyli e, w języku ten koniunktyw możecie sobie porównać do e, diamentu. E, I albo jest on właśnie takim oryginałem, który jest bardzo drogi, szlachetny i fantastyczny, który, na który nie może sobie każdy pozwolić, albo macie obok coś, co wygląda identycznie jak ten diament, tylko jest to tania podróbka. I ta tania podróbka ma takie plusy, że może mieć ją każdy praktycznie. Y, I, i tak jest właśnie z czasownikami. Te, te diamenty, te takie szlachetne formy zostały w wykoniunktywie tylko dla kilku czasowników. Reszta, cała reszta tworzy tą taką podróbkę. Y, o której Wam też powiem za chwilę, jak się ją robi. Ale to jest naprawdę bardzo proste, żeby sobie to zapamiętać. Obie wyglądają tak samo, w sensie, że tak samo się je, e, mają takie same mm, znaczenie, ale tworzy się je troszeczkę inaczej. Ta szlachetna forma e, jest na przykład dla czasownika sein, haben, mhm, werden i czasowników modalnych. E, I Tworzymy ją od czasu imperfect, czyli jak macie czasownik sein, to zobaczycie sobie do tabelki i tam pisze, y, że jest y, forma wa i musicie dodać umlaut y, do takiej formy. Zawsze, jeżeli macie na przykład a, y, o albo u, to dodajecie umlaut wtedy i końcówkę e, jeżeli jej tam nie ma. W przypadku wa nie ma tej końcówki e, dlatego ją dodajemy. I mamy wäre, czyli wy, a umlaut r, e. Wäre. Mhm. To w napisach będzie na dole, także tutaj uspokajam. Aha też wszyscy widzowie, y, tu na, na podcaście, na, na podcastowym kanale nie będzie tego, bo nie ma możliwości. Natomiast na YouTubie będą napisy dolne mm -hmm. e, na filmie, także włączcie, jeżeli tego nie zrobiliście, włączcie jako język niemiecki. Do wyboru język niemiecki to będą wszystkie napisy. Tak. I tak samo się to tworzy dla innych czasowników. Dla haben e, macie też formę imperfekt, czyli paszycie do tabelki. W tabelce pisze hatte i też mamy a, czyli robimy umlaut. I na końcu już jest to e, czyli nie dodajemy go dodatkowo, <laughs> czyli wychodzi nam hety. Czyli Widzicie? tłumaczymy Proste. to hätte. I tak samo macie od y, werden. Y, macie potem formę w słowniczku, y, w tabelce wy, u, ry, dy, e i dodajecie umlaut tylko nad u. I już macie tą formę koniunktywu. Um, würde, czyli ich tak. würde. Tak, specjalnie Ale nie chciałam już, mówić, już bo to się, się zazwyczaj no. myli bardzo. Y, no, jeżeli tego nie widzi na początku. tutaj prosi, nie? Tak. No. Um, I co jeszcze? Jak już macie tą formę od Verden stworzoną, to możecie działać e, w tej formie podróbki, bo e, na drugim miejscu odmieniacie właśnie to Wyrdę e, i na końcu dajecie bezokolicznik. I już macie na przykład na przykład pracowałabym. Pracowałabym dłużej. Chętnie pracowałabym dłużej. Ich würde gerne länger arbeiten. Czyli na końcu arbeiten, pracować, e, bez okolicznik, a na drugim miejscu odmieniamy do osoby e, tą formę würde. Proste. Okej. Okay. Jeszcze coś dorzucasz? E, może nie, może tyle na razie. Zobaczymy Dobra. teraz, jak ty mówisz. Może coś mi jeszcze wpadnie. E, do głowy. Okej, okay, to teraz mój sposób. <laughs> to jest właśnie <laughs> ciekawe, bo słucham tego, jak ty to tłumaczysz i patrzę, jak ja to tłumaczę. Są pewne różnice jakby, znaczy mówimy, będziemy mówić o tym samym. To jest Dokładnie, ciekawe. to jest wszystko to samo. Tylko inaczej, no. Słuchajcie, gdy ktoś bierze się, gdy bierzemy się za, e, za koniunktyw, za tryb przypuszczający, e, Właśnie pytanie, z jakim uczniem mam do czynienia, czy mu to mówić, czy nie, ale na początku zwykle to mówię, żeby była świadomość tego, co nas czeka. Nie? To znaczy, mówię mu coś takiego, słuchaj, że ma, mamy w języku niemieckim przypuszczenie, dwa rodzaje przypuszczenia tyczące teraźniejszości i przeszłości. Ja tylko wspominam o tym temacie, to nie jest dzisiaj nasz temat podstawowy, to jest jasne, ale myślę, że niektórzy uczniowie, dla niektórych staje się potem jasne, a dla niektórych mówi trudne. To ja wtedy wycofuję się z tego czasu przeszłego. Mhm. Słuchajcie, bo mamy tryb przypuszczający e, w języku niemieckim właśnie, tyczący teraz, teraźniejszości, czyli poszedłbym do kina, ale zamknięte. Poszedł, poszedłbym do fitness, ale zamknięte. E, spotkałbym się z nią czy z nimi, ale oni się nie chcą spotykać, bo się boją choroby wszystko te przypuszczenia dotyczą teraźniejszości naszego teraz i przyszłości najbliższej. Nie wiem, dzisiaj, jutro, pojutrze, za miesiąc. Natomiast w języku niemieckim też jest tryb przypuszczający. Uwaga, tego w języku polskim nie ma. To jest tryb przypuszczający tyczący przeszłości. Czyli gdy mówimy coś, co, yy, co zastanawiamy się, co by było, gdyby się to wydarzyło. Na przykład wydarzenie sprzed tygodnia że ktoś się z kimś nie spotkał. Nie spotkał się. I dzisiaj, po tygodniu, mówi: Kurczę, gdybym ja się tydzień temu z nim spotkał, i to już jest wtedy koniunktyw plus perfekt. Nie? To jest tryb przypuszczający e, tyczą w przeszłości. Czegoś takiego w języku polskim nie mamy, tego nie odróżniamy. Czy ja bym się spotkał z nią jutro, czy ja bym się spotkał z nią tydzień temu, ale dzisiaj żałuję, że tego nie zrobiłem. My po polsku brzmi tak samo. Natomiast po niemiecku podam przykłady. Ich würde mich gerne mit ihr treffen. To byłoby przykład na teraźniejszy czas. Albo ich hätte mich mit ihr getroffen. To już jest pluskwamperfekt. Ja tutaj podkreślam, ponieważ ja mam wśród moich widzów takich pasjonatów, y, widzów, y, no uczniów raczej. Tak, są takie osoby, które uwielbiają tak, koniunktyw. Tak, tak. Koniunktyw plus fan to jest, ulubiony temat. Ostatnio miałeś na Instagramie. Mm. I tam tak? odbijały sobie dziewczyny, tak. I mówiły, że czarny Gacek ma na Instagramie temat koniunktyw, nie? No, było e, cały miesiąc wyzwanie w styczniu. Darmowe no. całkowicie, no. teraz już jest zdjęte w większości, ale okay, było. Okej, okay. I to jest pierwsza informacja, którą mówię uczniom. Słuchajcie, macie tryb przypuszczający tyczący dzisiaj i jutra i macie w języku niemieckim i macie tryb przypuszczający tyczący przeszłości. Przy czym ten przeszłość w języku niemieckim nie ma odpowiednika w gramatyce polskiej. I teraz uczeń, w zależności od tego, czy mówi, wiesz co, chyba to słyszałem, chyba to znam, kurczę, właśnie faktycznie widziałem to kiedyś, mówi uczeń, na przykład patrząc na zdanie, które mu napisałem że on to rozumie, że on faktycznie gdzieś to się spotkał z tym, nie? Alb, ale niektórzy uczniowie mówią, wiesz co, pff, nie wiem o czym mówisz w ogóle. Co to w ogóle mhm. jest, nie? Tak, trzeba I zawsze to Tym, no. Odróżniam te dwie grupy. I teraz przejdźmy, skupmy się na czasie teraźniejszym, na trybie przypuszczającym tyczącym teraźniejszości. I powiem sobie to samo, co ty mówiłaś, e, tylko że tak podkreślę. Mm, teraźniejszość, tryb przypuszczający w, w teraźniejszości wyrażamy dwoma, jak to powiedzieć, dwoma dziełami gramatyki trochę. Czyli jakby dwie, dwie, dwa zagadnienia gramatyczne służą nam do tego samego. I zawsze zaczynam od conditional eins. Conditional eins, słuchajcie, to jest czasownik würde, plus czasownik bezokolicznik na końcu. Przykład. No tu już padały kilka przykładów, ja podam swoje. E, porównam wam, patrzcie. Ja idę, ich gehe. Ja bym poszedł, ich würde gehen. Ona kupuje, sie kauft. Ona by kupiła, sie würde kaufen. My byśmy tu pracowali. Nie, przepraszam, my tu pracujemy. Wir arbeiten hier. My chętnie byśmy tutaj pracowali. Wir würden hier gerne arbeiten. Oni, oni jadą do Włoch. Sie fahren nach Italien. Oni chętnie pojechaliby do Włoch. Sie würden gerne nach Italien fahren. To, co teraz przedstawiłem, to się nazywa Conditional 1 bazuje na tym, że czasownik würde w tej odmianie, którą widzicie, yy, przez osoby plus bezokolicznik na końcu. Od tego zwykle zaczynam, ponieważ tak odmienia się większość, zdecydowana większość czasowników. Powiedziałem Dla 99%. <laughs> No. Prawie no, wszystkie. E, w sumie tak, w sumie mhm. tak. E, też tutaj porównuję, omawiam dla uczniów, którzy znają angielski, nie? To jest takie I would. I would do, I would buy it, I would. No, przepraszam za akcent mój, ale to jest ta sama konstrukcja jak w angielskim. Zwłaszcza tutaj osoby znające angielski, myślę, że to w jakiś sposób naświetli temat, nie? I to jest większość czasowników. Zdecydowana, tak jak powiedziałaś, prawie 100. Natomiast jest kilka wyjątków. Ty to nazywałeś diamenty, mhm. które, do których y, przypuszczenie nie, u których przypuszczenie wyraża się za pomocą konstrukcji, formy. która ma nazwę tak, konjunktiv tak. preteritum, czy tam imperfekt, chociaż mhm. preteritum brzmi tak mi lepiej trochę. To jest, słuchajcie, na bazie czasu przeszłego właśnie. Jeżeli mamy czasownik, yy, właśnie kilka czasowników, które wymieniłaś, to jest sein to ma, haben to ma i modalne to mają. Yy. I jeszcze kilka czasowników nieregularnych, które... Tak. Yy, ja to mówię tak, że <laughs> to są czasowniki, które e, okresowo stać na ten drogi diament, ale nie zawsze. <laughs> Więc mają mhm. i taką wersję, i taką wersję. Na przykład. Podaj e, przykład. E, Jaki masz? E, komen. Czy myślę o tym samym, co ty? Na przykład komen. <laughs> mamy käme albo würde kommen. Okej. Okay. Może być tak albo tak. Obie wersje są poprawne. E, mój ulubiony przykład to e, czasownik brauchen bräuchte mhm. E, äh, albo würde brauchen. Mhm. Tak albo tak. Obie są poprawne. Tak. Wśród tych grup, w tej grupie tych czasowników z preteritum, konjunktiv preteritum, jeszcze bym wymienił czasownik wissen, wiedzieć. Tak. Czyli jest ich wüsste, ja bym wiedział. Ich wüsste das nicht, ja bym tego nie wiedział. W jakimś tam kontekście, nie? Tak. I od stehen Stunde też jest, y, też się często pojawia, zwłaszcza w filmach. Aha. To akurat zauważyłam, okay. że naprawdę się często pojawia. A to jest trochę nietypowe, bo czaso, y, formy podstawowe czasu przeszłego tego czasownika to jest mhm. stehen, stand i gestanden. Tak. I, I to jest taki wyjątek. <laughs> Tak, od stand został stworzony, słuchajcie, forma sztyndy. Mhm. Nie sztędy, tylko sztyndy. Myślisz, masz powód dlaczego? Dlaczego tak jest? E, zapewne jakieś uwarunkowanie historyczne do rozwoju języka, ale tak Aha. tak to nie wiem. Wiesz co, tak ja, to nie jest moja wiedza sprawdzona, w sensie, że to ktoś mhm. mi napisał, powiedział, tylko coś, co ja czuję. Chodzi o to, że gdyby to było sztende, gdyby ta, istniała taka forma, to niestety takie słowo w języku niemieckim już istnieje. I to są mhm. stanowiska mhm. od sztand, liczba mnoga od sztand. Der sztand to są die Stände. Możliwe, że nie byłoby wtedy tego sensu. I nagle się okazałoby, że liczba mnoga rzeczownika sztand, sztende to jest identyczna forma czasownika w koniunktywie preteritum od sztejen i coś tu nie gra. To jest moje wytłumaczenie. Ale tak to widzę. Yy, dlatego to sztyndę, nie ma takiego rzeczownika sztyndę. Jest podobny rzeczownik, <laughs> oczywiście die Stunde, czyli godzina to ja będę teraz straszna i opowiem kawał. Jedziesz. <laughs> Germanistyczny, z podwójnym znaczeniem. E, mamy scenę, więzienie, dwóch więźniów i jeden mówi Warum sitzt du? A ten drugi odpowiada Ich habe gestanden. <laughs> E, czasem nie... <laughs> Rozumiesz? No nie... E, e, dlaczego siedzisz? Warum sitzt du? Sitzen ma tak, dwa znaczenia. E, albo no. dlaczego siedzisz na pupie, prawda? Albo dlaczego tak. siedzisz w więzieniu. To zrozumiałem, ale z tym odpowiedzią to chyba nie do końca. Gestanden mamy czas przeszły od stehen, gestanden, tak. bo stałem, ale mamy też czasownik gestehen, czyli zeznać, bo zeznałem. Aha, dobra, nie złapałem tego. Tak. I mamy podwójne znaczenie. Takie, dobra, teraz złapałem o co chodzi. No, Czyli wybaczcie, ale tak mi się przypomniało co do tego podwójnego znaczenia. Okej. Okay. No to już trzeba znać, widzisz, sam mnie no. zaskoczyłaś tutaj, ewidentnie. Ja e, uwielbiam ten kawał, no. uwielbiam go. Od kiedy go tylko zobaczyłam, tego pokochałam. Moje germanistyczne serce od razu zabiło szybciej. A wiesz no, że ich heringe dich? Nie. Śledzę cię. <laughs> Naprawdę? <laughs> to, też. <laughs> No, to też. Oczywiście też z, w ramach e, Żartu. naszych niemieckich, e, germanistycznych sucharów, nie? No, no, Bo no. herring, słuchajcie, tak, tak, to tak, śledź, śledź. Gatunek ryby. Tak? I kogoś śledzić. Jemanden herring, herringen, nie? Oczywiście nie istnieje takie słowo, żeby była no. jasność ale no, śmieszny brzmi. Tak, tak pośmialiśmy tak, się, słuchajcie. Google Translator. <laughs> Ktoś nas tu sumie, To jest dobre. Ja, pierd... O czym oni gadają w ogóle? <laughs> Tak. To ja wrócę jeszcze do tego koniunktywu, tej formy e, od Brauchen. E, wiecie, że w ogóle jeszcze o, e, mniej więcej w 2008 roku ta forma broście, ona była uznawana za niepoprawną. E, jeśli ją się normalnie używa na co dzień, ale to jest taki trochę niestandardowy koniunktyw, bo te umlauty i te e na końcu dodajemy tylko do czasowników, które są w tabelce czasowników nieregularnych. I Brauchen teoretycznie nie powinno dostać tego umlautu, ale tak się rozwinął ten czasownik, takie, tak się jego użycie y, w życiu rozwinęło, że, to, że ten umlaut tam jednak też istnieje. To jest taka ciekawostka. Nawet jeszcze Duden podaje, że w 2008 roku bodajże, że Brauchte ma być, bez umlautu. Aha. To taka Powiem ciekawostka. Ci, że ja, okej, okay, ja będąc w Niemczech jeszcze no, 2000, może nawet wcześniej były jakieś kontakty, to Broichte słyszałem i widziałem. Broichte to jest, to jest taka sytuacja, jedyna według tak mnie do... podstawowa, najlepsza forma do tego, do Brauchen. Chodzi o to, że język, język jakby na tyle już wypracował tą, tą tak. drogę i jakby tak. ta forma się na tyle już utwardziła i skrystalizowała, że ciężko z tym walczyć już i broić te. W jakiej tak. jest, jest popularne? W jakim kontekście byście się to użyli? I broić te, czyli potrzebowałbym czegoś. Tak. Czyli na przykład Iść broić jeden kafi. Jestem zmęczona, tak. siedzę w biurze, potrzebowałabym jakiejś kawy. Te moje tak, głosy tak, w głowie <laughs> no. mówią mi, Patty, potrzebujesz kawy. Aha. <laughs> A jak to, a jak to działa u ciebie, że włosy ci mówią o kawie? Zaintrygowałaś mnie. <laughs> Ach, to, to już wiesz to. Długa historia. <laughs> Dobra. To lepiej nie mówić, bo to pewnie na telefonie podsłuchują, jeszcze mnie zamkną w jakimś o, uży- no zamkniętym. Napiszcie, napiszcie w komentarzach, czy chcecie wiedzieć, jak jest zależność włosów od kawy w przypadku Patrycji, bo widzę, że temat jest tutaj e, e, intrygujący bardzo. E, słuchaj, to byłoby chyba tytułem wstępu do tematu. Mhm. E, ja proponuję praktyczność, tę praktykę teraz. Tak, czy nasze ćwiczenia, zdania warunkowe. No. Mhm. Ja bym zaczął, ja pozwolę sobie teraz zacząć. Tak. E, pierwszy tryb przypuszczający, który jest istotny, jakby pierwszy kontakt moim zdaniem, to jest z czasownikiem sein, czyli jego forma weire. Tak. Na przykład, A, gdy bardzo ważna rzecz. Tak, to jest w ogóle, to, to myślę, że to się może spotkać na pierwszych lekcjach nawet. Tak, Niektórzy to jest poziom mówią, A1, jest... A2. Tak, spokojnie. Na przykład w kontekście ktoś wam coś proponuje, jakiś wspólny wieczór, jakieś fajne spędzenie czasu a i, i, mhm. wy chcecie zareagować pozytywnie na tą jego propozycję, mówicie, o, es wäre net, mhm. byłoby miło, es wäre gut byłoby dobrze, tak, es wäre schön, byłoby pięknie. Tak. Wiem, że to polskie tłumaczenie nie jest najszczęśliwsze, ale no, to jest dobre mm. zdanie. To jest dobre zdanie. To jest Bardzo coś więcej typowe niż... dla Niemców. Aha. Że ktoś, godzicie się, że, że godzicie się na czyjąś propozycję, że jesteście za, nie? Mhm. Es wäre nett, es wäre schön. Mamy... Y poniedziałek, no, nagrywamy to, <clears throat> kiedy nagrywamy, to że pewnie jest podzień kobiet, bo akurat mamy, dzisiaj nagrywamy to w sobotę, słuchajcie, jest godzina 11. Piękna pogoda, przynajmniej u mnie w Sączu. E, w Słońce, tylko że zimno. W Erfurcie no. też. No i teraz mamy temat za dwa dni Dzień Kobiet. I teraz y, mamy z chłopaka, który ma dziewczynę, znaczy brzmi to dziwnie. I jest jakiś chłopak i ma dziewczynę i on nie wie, co jej kupić, nie? I mu radzimy, słuchaj, byłoby miło, gdybyś kupił jej kwiaty. I to byłoby tak. Es wäre nett, wenn du ihr die Blumen kaufen würdest. Mhm. W napisach to widzicie. E, co się, widzia, co się wydarzyło z würdest? Uciekło na koniec. Dlaczego? Ponieważ jest spójnik das, który to wyrzuca. Bo gdybyście to zdanie powiedzieli, mm, kupiłbyś jej kwiaty, w sensie ktoś radzi, kupiłby się kwiaty i to byłoby dobre. Kupiłby się kwiaty, to byłoby Du würdest ihr die Blumen kaufen. Du würdest ihr die Blumen kaufen. Das wäre eine gute Idee. To by, było dobre to by był dobry pomysł. Natomiast ja to zmontowałem w, w, w zdanie ze spójnikiem das. I patrzcie, w, jednym, w tym samym zdaniu macie wäre, czyli macie koniunktyw preteritum i macie würde, czyli conditionals, czyli te dwie rzeczy, gramatycznie patrząc, służą nam do tego samego, do wyrażenia przypuszczenia właśnie w teraźniejszości, czy no w przyszłości, bo to jest sugestia kupna tych kwiatów, czyli to się dopiero ma wydarzyć. Nie? To teraz to co, powiem wam, twój... dlaczego ten conditionalis, ta forma zwyrty jest taka ważna i dlaczego się on stosuje, bo zapomnieliśmy o tym wspomnieć, bo zobaczcie, skoro tworzymy te czasowniki bierzemy formę imperfect, czyli ten preteritum, e, do e, koniunktywu, to one by się pokrywały, te dwie formy. Dlatego nie może być e, takiej dwuznacznej sytuacji, że mówimy tak przy tym brauchte. Jakbyśmy zostawili to brauchte, to by się to pokrywało z czasem przeszłym. I nie zawsze z kontekstu można byłoby to wywnioskować, czy to jest faktycznie czas przeszły, czy to jest koniunktyw, czy my tu przypuszczamy. E, I dlatego jest właśnie też ta forma e, z würde i bezokolicznikiem, jako takie mhm. zastępstwo do tego. To tak na marginesie. Ja to dorzucę moimi słowami. E, mhm. E, tak, żeby to, mówię, aspekt zrozumienia był dla wszystkich widzów tak, i tak, słuchaczy. Tak, tak, mów koniecznie. Bo to jest E, tutaj jest taki wątek, że słuchajcie, mm, e, są czasowniki, przy których preteritum, czyli czas przeszły prosty, jest identyczny jak ich konjunktiv preteritum, tak. czyli, czyli przypuszczenie. Po prostu te formy są identyczne. Przykładem jest czasownik szpilen. Nie? Grać, bawić mhm. się. Wszystkie ja gram, czasowniki regularne. Wszystkie czasowniki regularne, tak. Ale tutaj podam na przykładzie, bo wiem, że mhm. to uczniowie, widzowie i słuchacze lubią. Ja gram ich szpile. Ja grałem w preteritum, to jest ich szpilte. I koniunktyw od tego czasownika też byłoby szpilte. Rozumiecie? I to jest sytuacja, w której nie może być koniunktyw taki sam jak preteritum, dlatego robimy wtedy formę z Würde. Mhm. Zgadza się. Wtedy Würde nam przychodzi z pomocą, żeby szpilte nie równało się szpilte, żeby czas przeszły różnił się od przypuszczenia, to robi się taką operację, że do czasownika szpilen jednak bierze się ej, kondycjonala e, Würde, chodź, pomożesz nam, bo my nie dajemy rady. I wtedy on nam pomaga. I mamy wtedy ja bym zagrał, to jest po niemiecku ich würde spielen. Ich mhm. würde spielen. Nie? Lernen, nie? Też jest. Ich lernte, uczyłem się. I przypuszczenie też byłoby ich lernte, bo nie, nie, nie możemy zrobić umlautu. No to co robimy? Nie możemy tak to zostawić. Bierzemy würde do pomocy. I wtedy mówimy ich würde lernen. Ja bym się uczył. To, to była taka myśl moimi słowami, nie? Tak. Nie mówię, że lepsza, ale tak mówię zwykle ja. I tak Dokładnie. Tak Warto zawsze jak dwie osoby coś wytłumaczą, bo niby to samo, ale może do kogoś się lepiej trafi. Tak, tak. To jest, to jest zresztą. Tak. Na tym to polega właśnie, że tylu uczniów jest, yy, nauczycieli, chciałem powiedzieć, w internecie i każdy ma inny sposób. Tak. I każdy ma swoich, yy, swoich widzów, yy, swoich fanów, swoich sympatyków, nie? To tak myślę, że ob obydwoje to odczuwamy. Tak. Zresztą wszystkim naszym sympatykom i fanom dziękujemy za, za miłe komentarze. Bardzo, bardzo e, dziękujemy. E, tak, tak. To bardzo to tak cieszy, naprawdę to bardzo cieszy, takie docenienie. Tak, tak. To jest, to jest motywujące do działania. Ja jeszcze dodam jedną rzecz, że teoretycznie dawno, dawno temu w odległej <laughs> galaktyce to było tak, że kiedyś te wszystkie formy tych czasowników nieregularnych z tabelki, one też były używane do koniunktywu y, tworzyły się, prawda? Na przykład, y, y, akurat to się jeszcze używa, y, szlif, od szlafen, szlif, szlify, y, to się jeszcze używa, ale reszty praktycznie się nie używa, bo one brzmią przestarzale. Ale jak czytacie jakieś stare książki albo coś, to znajdziecie te formy. Taka ciekawostka. W starych wierszach znajdziecie te formy. Ale one to wiecie, to jest dawna rzecz, to to, to jest już, wiecie, dawno było, już nie ma. No, no. Tak się język no, zmienia no, jest właśnie. To, jest, jest, jest, to, jest to ciekawe. Mm, natomiast myślę, Patrycja, że dla takich, wiesz, świrusów językowych trochę, nie? Tak, Którzy tak, gdzieś tak. tam grzebią Wróćmy wstecz. do naszych zdań. Wróćmy do naszych zdań. Tak, tak. E, kolejny przykład. Mm. Gdybyś miała więcej czasu, moglibyśmy się częściej spotykać. I to by brzmiało tak. Wenn du mehr Zeit hättest. Hättest od czasownika haben, nie? Du mhm. hättest, mm. miałabyś. Wenn du mehr Zeit hättest, könnten wir uns öfters treffen. Mhm. Könnten wir uns. Könnten pochodzi od modalnego können, móc potrafić. Tak. E, Powiem kolejną straszną jest, rzecz. Wiesz, że w języku tak. potocznym Myślałem, że nawet, do, myślałem. Kynen, <laughs> e, nawet no. do kynen używa się często formy würde. W języku o. potocznym Niemcy coraz częściej tak mówią. Ich Ale oczywiście, tak jeżeli piszecie w pracowanie, czy cokolwiek piszecie, czy mówicie, to mówicie normalnie e, könnte, ja? To tylko tak Jasne, tak na marginesie, to... że możecie ja e, się z tym nawet, spotkać. Nawet nie widziałem tego. I co, no. to się mówi ich würde das machen können? Tak tak. Mógłbym to zrobić w tej wersji? No e, to powiem tak, że nowość. Naprawdę to jest... Y, ta e, forma z Würde to jest taki mega pasożyt, który się rozprzestrzenił w języku i naprawdę on wszystkie te formy um, zawłaszcza. Wiesz, że... Y, Słuchajcie, jeżeli y, wejdę w słowo, jeżeli ktoś no? z nas, widzów was, widzów, słuchaczy, znacie to, spotkaliście się z taką formą, no. ich würde das machen können, ich würde das machen müssen. Oczywiście zamiast machen może być inny czasownik, Chodzi o to, to, tą zbitkę ich würde plus modalny. E, napiszcie, tak. jeżeli ktoś z was w ogóle to spotkał się z tym. Ja nie i tu mnie zaskoczyłaś. To powiem ci, że jest teraz wideo na YouTubie od niecałego miesiąca e, z kanału German Skills e, od Diliany, która uważa, że nie musisz powiedzieć ich wäre, możesz powiedzieć ich würde sein. Ojej. Co dla mnie jest nie wiem, y, akurat tego nigdy nie słyszałam i nigdzie bym tak nie powiedziała. Więc ja jak zobaczyłam no, to wideo, też Pan... Nazwalibyśmy to profanacją trochę, nie? Tak. <laughs> To tutaj to trochę tak, y, nie wiem, moje germanistyczne serce krwawi w tym momencie. No, ale to z Kühnen, z Modalnym, no. to słyszałam na własne uszy od Niemców. To, to, to mogę potwierdzić, że, że takie coś o, jest. widzicie. Okej. Okay. No akurat ty masz ten plus, Patrycja, że tak. jesteś w Niemczech i możesz na bieżąco śledzić. Eee, tutaj z, Erf z erfurckiego studia nadaje Patrycja i no mamy tak. <laughs> wtedy dostęp do, bezpośrednio do tych danych, do tych informacji. Tak, ale mimo e, wszystko, z, nie mówcie tak. Od no, Kühnen no. mamy tą szlachetną formę diamentu, e, tam jest Künte. To jest jedyna dobra wersja <laughs> dla mnie. Okej, okay, okej. Okay. Kto teraz jest w kolejce ze zdaniem? Chyba ty. Dobra. Y na przykład, jakbym miała pieniądze, to kupiłabym sobie auto. Okay. Wenn ich Geld hätte, würde ich mir ein Auto kaufen. Tak. Czyli w obu zdaniach mamy koniunktyw. W obu zdaniach mamy Geld hätte. I zobaczcie, jak to jest proste. E, ich habe Geld mam y, pieniądze. Jak zamieniacie to zdanie na koniunktyw, to zamiast tego habe dajecie hätte. Y, no i to wen, prawda, na początku. Tak. Wenn ich Tutaj wspomnę. Hätte. To, no mów, mów, mów. Mhm, no, to możesz mówić. Nie, bo chodzi o to, że właśnie tryb przypuszczający bardzo lubi spójnik wen. Tak, ale nie e, zawsze. Jeśli. E, powiem tak, szczerze, znaczy, że ja znaczy lubi, lubi, ale nie, mówię. No, że ja na przykład częściej na co dzień mówię te zdania bez wen, bo taka też jest opcja, że można mówić bez wen. Wiem, że nam Polakom jest łatwiej mówić z tym wen, bo mamy takie y, tak fizycznie jak no to, w no, polskim. No, warunek stawiamy. Tak. Gdyby było coś, to by było coś. Gdyby tak. było mniej czasu, tak. to byśmy nie spotkali tak. się, no i tak dalej. To y, są Ale... przypuszczające, nie? Y, bardzo popularna wersja w Niemczech, i to też jest moja <laughs> ulubiona wersja, to jest bez tego wen. I wtedy mówię E, na przykład to zdanie, co powiedziałam, hätte ich Geld, würde ich mir ein Auto kaufen. I to też jest tak samo dobre. To nie jest żadne pytanie, bo wiem, że takie zdanie zaczyna się od czasownika, ale i wszyscy myślą, że to jest pytanie. Ale to nie jest pytanie, to jest normalne zdanie warunkowe. Tak. Nierealne, bo oczywiście nie mam tych pieniędzy. Jakbym miała pieniądze, to bym kupiła sobie auto, ale, ale nie mam tych pieniędzy, sobie nie kupię. Okej. Okay. Może byśmy te zdanie po niemiecku zbudowali. To, to co powiedziałaś, żeby to Mówiłam był już po niemiecku. Uczniom, nie? E, wenn ich Geld hätte, würde ich mir ein Auto kaufen. Ada. Albo hätte... Ale nie, ale co? Ale jaki jest fakt, jaki jest stan faktyczny? Aber ich habe kein Geld. Also, das meinst du. Okay. Ja, no, das meine ich. No, ale nie ma Aber ich habe kein Geld und ich... Dokładnie. Ja, okay, jedziesz. Du bist dran, du bist dran. <laughs> Okej. Okay. Um, na przykład, wenn ich mehr Fantasie hätte, würde ich einen Roman schreiben. Okay. <laughs> Jakbym miała więcej fantazji, to napisałabym powieść. <laughs> Ale nie mam okay. tej fantazji. Aber ich, ich habe nicht so große Fantasie. No. Ist das ich, deine Meinung? Ja? Vielleicht ist es nicht so schlimm. no nie wiem, ja tu wymyślam jakieś diamenty okay, i głosy okay, w głowie, okay. więc wiesz. Dobra, dobra, dobra. No so faktycznie, tych diamentami to mnie zaskoczyłeś. Teraz no, a to jest moja metoda, to nigdzie indziej się właśnie nie znajdzie, to tylko u mnie. Tylko u mnie diamenty. Tylko Zadzwoń. u mnie są te diamenty <laughs> i podróbki. Okej. Okay. E, tu bym jeszcze ch chciał pod podkreślić, że w, y, tryb przypuszczający, tak faktycznie nie pojawia się, nie, nie, musi być wen, żeby się pojawiło. Tak. Trochę w sytuacji wam chcę przedstawić, kiedy to się wydarza. Na przykład jesteście głodni, nie? Ihr habt Hunger. Und was sagt ihr? Ja, ich würde, ich würde gerne etwas essen. Zjadłbym coś chętnie. Ich würde gerne etwas essen. Mhm. Czyli to jest ta sama myśl, co ich habe Hunger, nie? Jakby patrząc na to, tak. zjadłbym tak. coś. No te głosy w głowie, zjadłbyś coś, zjadłbyś tak, tak coś, tak, no. zjedz, tą czekoladę. Zasłużyłeś sobie na coś. Du tak, hast etwas <laughs> tak. Gutes verdient. Ja? Du kannst in den Laden gehen und etwas Gutes kaufen oder tak. ins Restaurant gehen. Äh, stopp, die Restaurants sind, sind doch zu. <laughs> Wir no. dürfen nicht rein. Okej. Okay. Trochę wprowadzał niemieckiego, bo miałem takie sugestie, wiesz, od moich widzów. Aha. Żeby trochę niemieckiego wprowadzić. Ale spokojnie, bez, bez tego nie, nie ustalaliśmy. Mm, my z Patrycją trochę dzisiaj tak na szpontanie. Jak to my, my właściwie to często tak na szpontanie, jak coś to wiecie. Często, zawsze. Zawsze, <laughs> zawsze, najlepiej tak. Jest, jest temat i gdzieś tam wyciągamy jakieś rzeczy, nie? Tak. To nie jest e, tak, że my się Drugi... przygotowujemy do tego tematu, tylko to jest faktycznie tak, wychodzi samo tak. z siebie. Jest temat przewodni tak. i co dalej z tego wyjdzie. To jest temat, tak. który tak. ja omawiałem i Patrycję pewnie już wielokrotnie na lekcjach. Tak. I my tylko porównujemy te sposoby uczenia ze sobą, nie? Wychodzą jakieś tam wnioski i konkluzje. I powiem wam, że na przykład y, ja też dzisiaj, na dzień dzisiejszy, inaczej tłumaczę koniunktyw niż 10 lat temu, jak byłam tak, świeżo po studiach. Ja to samo. Y, to też jest kwestia wprawy. To y, już masz takie doświadczenie, e, co ludzie bardziej rozumieją, czego mniej rozumieją, tak, gdzie tak, trzeba się tak. wycofać, bo to nie, e, nie chodzi o nasze ambicje, tylko o, o to, żeby ktoś się nauczył. Więc to też jest, to się rozwija. Więc może za 10 lat będę jeszcze inaczej to tłumaczyć. Tak, A to jest ten sam temat. takiego, no. Inaczej uczyłem kiedyś, inaczej uczę, uczę tak. teraz. Fakt. Jeszcze jedno zdanie z mojej strony. No. Chodzi mi o takie e, zastosowanie wywiadu na co dzień. Możemy użyć na przykład w kontekście takiej delikatnego polecenia, rozkazu to może nie chcę tego użyć, ale takiego mhm. polecenia, na przykład jako rodzic e, mówię do dziecka, widzę, na, widzę pokój, nie? co ma w pokoju, mhm. mówię, nie mówię musisz posprzątać, du sollst, powinieneś posprzątać, das Zimmer to wszystko brzmi tak mocno. Nie mogę powiedzieć... E, würdest du vielleicht dein Zimmer aufräumen? Mhm. Würdest du vielleicht dein Zimmer aufräumen? Może posprzątałbyś swój pokój. Nie? Delikatnie. <laughs> Albo e, z tym äh, e, sollte. Tak, Vielleicht solltest du dein wcześniej. Zimmer aufräumen. <laughs> Może powinieneś posprzątać twój pokój. To sollte, tak, wiecie, tak. trzecia Jeżeli dobra chcę, rada. Czasownik. Tak, tak. Jeżeli Może chce powinienem. podkreślić ton, podbić troszeczkę, to tak. faktycznie Zolen jest to rozwiązaniem. Tak. Do solltest vielleicht e, nicht so viele gdy... essen. Może nie powinieneś jeść tyle ciastek. A. Vielleicht könntest du mir etwas game. No. Może mi, mi mógłbyś coś dać. I takie tam, nie? <laughs> w ogóle teraz hit, e, nie wiem czy wiecie, ale ta forma möchte to też jest koniunktyw. To też jest koniunktyw. E, na przykład... E, ich möchte essen, chciałbym jeść. Ähm, tak, to tak, do, tylko z mojej tak. strony za, za chwilę skąd z, z, wątek pociągniesz, ale faktycznie dla wielu uczniów jest to zaskoczenie. Niektórzy tak. myślą, słuchaj, naprawdę, że myśl ten to jest osobny czasownik. Tak, tak. Że to jest czasownik, który jest w słowniku, go znajdą. Tak, bo dużo ten. książek tak szukają, tak uczy go nie znajdują. teraz. To tak? zauważam, A? że jest taka tendencja, że uczą jako bezokolicznik myśl ten, e, nie podają w ogóle co to jest ani nic. E, uczą go jako osobnego czasownika. No ciekawe. Ciekawe. No, to dla mnie też było no. ciekawe. I z tym myślę, jak to, jak to wyjaśniamy? Jak już zacząłeś, to skończ ten wątek. Y, to teraz wersja ta ciekawa. Od jakiego czasownika pochodzi to y, myślę? Od Napiszcie w komentarzach. Od Mygę. <laughs> <laughs> ja już zdradzę. Tak, poszło. Ja już zdradzam. Już poszło. Słuchaj, no to nie jest live. Spaliłam. To nie jest live. Nie, nie, da się, nie, spokojnie, to nie da się tak zrobić, że ktoś ma odpowiedzieć. Ja tak no. na live'ach to ja mogę zrobić, czy też ja. ty jak robisz. To wtedy reagują uczniowie na żywo, nie? Tak, no. myśl to jest pochodzenie od Mygen. Tak. Bo jego, jego odmiana chyba wśród modalnych chyba jest, to jest największe zaskoczenie. Tak. Jak się od, odmienia czasownik Mygen, czyli no, jego pierwotne znaczenie lubić. Ich mag ja lubię, ich mochte, ja lubiłem, ich möchte, ja lubiłbym. Mhm. I teraz uwaga. Lubiłbym, e, ich möchte, to jest dosłowne tłumaczenie. Natomiast jeżeli ktoś idzie do sklepu i chce kupić bułkę i mówi ich möchte ein Brot, ein Brötchen, przepraszam, no to tłumaczymy to. Przepraszam, dzień dobry, lubiłbym bułkę. Nie? Co to za zdanie w ogóle? Nie, myślę, to chciałbym, chciałabym zawsze. Tak, to jest wyrażenie życzenia. Tak. Tak. Proszę pana, lubiłbym tę bułkę, jeszcze te dwa keksy i ten ciasto, ten sernik jeszcze bym chętnie lubił. I jest, ich möchte gerne äh, e, den Quarkkäse oder, oder Käse. O właśnie, właśnie, właśnie, właśnie pytanie do ciebie. Mhm. Sernik, y, jak to widzisz w sklepach, w cukierniach, to jest Käsekuchen czy Quarkkuchen u ciebie? In, er, in Erfurt. Wie sagt man das? I tak, i tak. Jeszcze jest szmat kuchen. Tego nie znam. kuchen. Szmat to jest takie coś e, ala śmietana, tylko bardziej tłuste, także jak weźmiecie łyżką, to stoi. E, to, to jest taki... E, Stać stoi, pytanie, czy jest dobre. No, to <laughs> jest bardzo tłusty taki produkt, e, ale, ale dobry. Ze fetich. Tak, mhm. to jest taki... E, taka ala śmietana, tylko taka bardzo z dużym, dużą ilością tłuszczu, okay, taka, okay. taka dość, do sałatek idealna. Okej, okay, no. bo tutaj jest taki I wątek, kiedy kwark, kwark rozumiemy jako twaróg i ten tak. sernik jest raczej z takiego sera <clears throat> białego, twardowe, twarogowego. Oczywiście tak. tam są słodycze, w sensie słodkie to jest rodzynki, tam co ktoś tak. jeszcze wrzuci, nie? Ale bo kejze zawsze rozumiem i żółty rozumiemy to jako żółty ser z dziurami, wiecie, tylżycki. tak Emmentaler, dobrze mówię się na tych serach, tam tylko nazwy kojarzę, raczej na kanapkę, raczej na pizzę, a nie, a nie jako ciasto, wiecie, żółty ser na ciasto słodkie, wyobrażacie tak, to sobie? ale mówi się też Käsekuchen. Ale tak się mówi, tak? Okay, no mówi się, miał... no. Mówi się. Käsekuchen. Käsekuchen. Mhm. Käsekuchen, kwakuchen albo szmatkuchen. To jest tak naprawdę wszystko Słuchaj. to samo, bo to wszystko na serze, takim białym, takim e, twarożku. Myślę, że powoli zbierzamy do końca, natomiast yy, chciałbym tutaj oddać głos Patrycji jeszcze, bo chciałaby coś dla Was. Ma coś dla Was. Ja dla mam was, coś widzów, dla Was. Słuchaczy. Ja zawsze tak, mam coś dla prezent. Was. Ein Geschenk für euch. Tak, sogar drei. Was, was wäre das? Co by to było? To będzie taka pigułka wiedzy o koniunktywie. Tutaj pod, e, e, pod podcastem będziecie mieć w opisie link podany jak klikniecie, żeby się zapisać na newsletter, właściwie to jest taka lista oczekujących na e, mój produkt o Konjunktiv 2. Tam będzie zeszyt z ćwiczeń, e, taka bardziej część teoretyczna. E, I jak klikniecie, to możecie pobrać trzy prezenty. Pierwsza to taka pigułka wiedzy o Konjunktivie. czyli na jednej kartce macie zebrane wszystkie najważniejsze informacje, wszystkie formy, tak żeby Wam się to ładnie w głowie poukładało. Potem jest jeszcze właśnie jeden z rozdziałów e, książki e, i jeszcze macie e, piosenkę, w której jest właśnie dużo koniunktywu i ćwiczenie do tego. Więc koniecznie klikajcie, możecie sobie pobrać za darmo i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, to, to, to, to, były, to była reklama produktów e, Patrycji. <laughs> Tak. <laughs> tak. Natomiast ja was, ja was zapraszam też na podobną rzecz, mianowicie e, mam w, w, aplikacji Quizlet, taka jest taka aplikacja do nauki języka. Bardzo dobra aplikacja. Tak, bardzo fajnie się tam pracuje. Bardzo tam też polecam. Kil tak, kilka lekcji o przypuszczeniach, słuchajcie, o trybie przypuszczających. I zwykle dostęp do, tych, e, do, tych, e, do tej klasy repetytorium to jest 10 zł miesięcznie. No też nie jest duża kwota, ale wyjątkowo pod tym filmem e, te lekcje są dostępne, będą dostępne przez tydzień za darmo. O, super. Możecie korzystać, tak, możecie korzystać, patrzeć, y, y, ćwiczyć sobie, ściągnąć aplikację na komórkę, słuchajcie, możecie to mieć komórkę, znaczy komórkę macie zawsze przy sobie, natomiast te lekcje przez to, że są na komórce w Quizlecie, no to można, możecie zawsze korzystać. Także e, też ten linki zostawiam pod filmem e, i możecie korzystać, czyli od dzisiejszej daty, ja tam napiszę do kiedy będzie obowiązywała, czyli dzisiejsza data publikacji, E, tego materiału przez tydzień będzie dostępność pracy na tych, na tych lekcjach, właśnie będą dostępne, ogólnie dostępne. Jeżeli ktoś będzie chciał się zapisać do moich lekcji wszystkich, no to też tam zapraszam do kontaktu myślę, że 10 zł miesięcznie to nieduża kwota, a. To, to jest mniej niż porobić, kawa. Nie? No. Naprawdę. No, Przynajmniej w Niemczech. Także... W Niemczech kawa kosztuje. no. <laughs> y, powiem Wam, y, w, na przykład w Starbucksie 4,55 euro czasami, <laughs> więc wiecie. No, a Starbucks nie wiem, czy w ogóle ma swoje ceny trochę takie wyżej Mają niż przeciętne. szalone nie? ceny, ale no, ym, no. zazwyczaj cena to jest 3,50 za taką mniejszą kawę. 3,50 euro. Mhm. No. Zwłaszcza jak ktoś lubi kawę, nie? Wenn jemand der Kaffee gerne trinkt, das muss er viel Geld dafür ausgeben. No ja, aber da... Ja, uwielbiam. Kosten. Słuchajcie, to by było wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękujemy. To był live, tak patrzę na godzinę. Mhm. No, tak, my tak gadamy i gadamy. Macie w opisie macie minutnik, czyli widzicie w jakiej minucie o czym rozmawiamy. Jeżeli nie chcecie, nie macie czasu materiału obejrzeć, posłuchać, posłuchać całego w tym momencie na przykład. Chociaż jak już do tej, do tego, do tej minuty dotrwa, dotrwaliście, tak sobie myślę, to już na pewno, żeby posłaliście całości. <laughs> no. I, i, I to już w sumie trochę niepotrzebnie o tym mówić, ale jak już ktoś dotrwał, to faktycznie gdzieś tam ten minutnik, przypominam, że jest opcja, żeby móc tam e, sobie znaleźć fragmenty, o czym mówimy, albo ktoś chce wrócić do materiału i nie ma czasu na przeglądanie godzinnego wideo. Zresztą bardzo dobrze to rozumiem. I ten minutnik ma temu służyć, żeby, żeby się odnaleźć w tych materiałach szybko, nie? żeby poświęcić na szukanie minutę, a nie, nie 15 minut na przykład. Dziękuję Ci, Patrycja, za to spotkanie. Ja dziękuję Tobie za zaproszenie. E, dajcie znać, jeżeli chcecie dalej w takiej formie mieć jakieś spotkanie kolejne, w jaki temat gramatyczny. Jeżeli się pozbieramy parę tematów, może zrobimy ankietę i wybierzemy jakiś fajny temat który, który można byłoby tutaj uruchomić i omówić. E, no, dziś tam zastanawiam się nad koniunktywem perfekt. To jest temat, A, który jakby dokładnie. troszeczkę wynika z, z, tego, z tego tematu dzisiejszego, bo to jakby kontynuacja przypuszczenia. Ale zobaczmy, co widzowie powiedzą, jakie są nastroje, czy ktoś w ogóle to. E, może strona no, wierna, czy, może tak, koniunktyw. Tak, tak, tak. Niektórzy oczekowali to, to też e, rozmowy po niemiecku, Patrycja. Mm na jakiś temat, to też jest jakiś taki wątek do zrobienia, to dajcie znać też e, do Was, widzów i słuchaczy, to mówię, jakie byłyby Wasze oczekiwania względem tego. Dokładnie. Dobra. Dziękuję bardzo za to spotkanie jeszcze raz. Kończymy. Było bardzo miło. Es Było bardzo miło nie? podczas przeszły. Ja, wirklich angenehm. Ein angenehmes Gespräch. Okay. Okay, finde ich auch. <laughs> so, dann bis nächstes Mal, hoffentlich. <laughs> No, ciao. Do następnego razu, mam nadzieję.